するしないどうも日向太子ですトッププロ雀士の思考を聞く麻雀の匠今回のゲストは小林剛プロですよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあ麻雀の匠ルールはこのようになっています トン3曲開始です皆さん手配を開けてくださいさあ今回はペーチャドラがリャンゾーですペイと酸層を引いて一品 <laughs> をチーしてはいという予定です <laughs> 引いてねまずはね、はい、引かないとこの手ちょっと厳しいかちょっとそうですねこの手はあんまり良くないので、 トイ1、うん、ああ変ちゃんできましたねここで難を切っちゃうのはあまりに不安な配信になるのであまりに切れの難、はい、このぐらいだったらちょっと引き気味に <laughs> パーンからいきましたやはりこういける曲と戦う曲と自分がしっかり弾く曲と k o さんは本当にそこに関してブレないですもんね まあ、普通の人よりは上がりに行く曲は多いんですけどね、うん、でもそれは先手もちゃんと取れてて最後めくり合いになるパターンかイーシャンテンから戦う時もちゃんと条件がありますもんねそうですねお九9番これはつもぎり単なる長駄そもです失敗してないですこの手にパー1、9番あっても困りますからね。うん、大して嬉しくないですね。はい さあ親がね今回も薬杯の白チュンをしています2巡目のローワンが出ていたりと今トンもねつもぎりでしたねこの2つを、まあ、初チュンは残し、ハ初とペイは残すとして、うんうんうん、ナンは安全牌。ナンは安全牌として、うん 結構この手配悪いんで、僕は引き耳にこういっちゃいます。おお電ちゃん外し。3番の4枚引くより、うん、発の6枚を引く方が多いし、安全に上がりに迎えるって感じですね。うん、3番を引くと、なんか余計リーチのみがリーチドライチに向かってる感じがするんで、うん、僕は結構厄介2枚の方をペンちゃんより大事にします。でもこういうところも5三らしさですね。 ピンこれはさすがにちょっとチートイツを意識してしまいますね4 <laughs> トイツでねこの範ですもんね残り方がさあ親の手出しチーワンですね濃い範が出てきました自分の手がねチートイツは見えると言ってもまだ苦しい形ですからこういう時周りのこと考える時間増えるんですかね まだあんまり気にしないですけどね。ここも9ピン切るか、ローピン切っちゃってもいいですね。うん、9ピン版に1枚切れ、ローピンは勝敗です。あの、序盤のこの枚数差はね、あんまり気にしないですね。あのローピンの方が相手に持たれてるんで、うん、1枚切れの9ピンが少ないとは思わないですね。まあ、メンツ手を見るなら9ピン、チートイツに決めるならローピン。うんうん で自然な捨て牌を作ってチートツに行きたいなら9ピン切るんですが、まあ、すでにちょっと変な捨て牌になっちゃってるのもあるんで、 <laughs> うん、変則手かもしれないのバレてもいいんだなって気がします。なるほど。おそらくこの順目の1枚切れの9ピンと切れてないローピンって使われてる山に残ってる枚数同じぐらいっていう感覚ですね。おお C1 つもぎり一度切った範囲です他の選手たちがね <laughs> 今回なんかちょっとまあでもまっすぐ来てるけど、そんなに要警戒っていうほどの人はいない気がするんですよ、ね、えー、そうなんですねあ手出しパーピンでしたパーピンが3枚見えたので9ピンが残しやすくなりましたね、うん、自分の目から そうするとこのチートイツのリャンシャンテンの5枚が <laughs> 変えようがない感じがしてきましたね <laughs> 他のハイトのね選択ですもんね、あとドラですからね結構じゃあこのままパピ全部見えましたよパピが見えたんで9ピンはもう必ず残すとして、うん、もう初を早めに切っちゃおうかなぐらいですかね初はションパイです、はい、もう一個いい牌引いたら初を切りそうな気がします 老僧はそうですね初よりもいい灰って何ですか例えば今のこの状況で今の状況だと、まあ、2枚切りのシャアもありですねへえお手出し酸素ドラそばが出てきたこの手今リーチを受けたらもう初とリャンソーが打てないんでもうダメになっちゃうんですがこれが安全牌の2枚切りのシャアになってると手を崩さずに戦えるので 安全度も含めですね、えー、産品はスムーズなつもぎり、え <laughs> <laughs> ー、あおえロンが入った単ヤを2000点です親の闇点でしたね今回これはちょっと予想外というか、うんまあ、こういうのは当たっても気にしないですけど、うん、まあ、今3層の手出しがあったんで、 論って言われた瞬間、両層統一じゃなきゃいいなと <laughs> 思いますけどね。ど実際タイヤをのみの親の2000点でしたね。はい。うんうん。まあ安く済んだって感じですかね。はい。まあこの曲降りててもどうあの進んでも予想される収支は、うん、 <laughs> 絶対マイナスだと思うんで。あるし、安く済んだかもしれないですね。そうですね。うん、うん、脳天で1000か1500か。 漫画派ねマンつもられるかっていう未来もあったんで2000点ぐらいは本当気にしないですね、うん、はいありがとうございますさあ最後までご視聴いただきありがとうございました次のトン3曲1本はもうぜひ見てください